Iedereen wil zijn klanten engageren, want dat betekent meer verkoop, een betere band en tonnen appreciatie. Online video is de tool hiervoor. Moderne technologie maakt het gemakkelijker en goedkoper om video te maken en te verdelen. Succes lijkt dus voor het grijpen. Maar is dat ook zo? Videoproductie lijkt simpel, maar dat is het niet. Je moet op heel veel dingen letten. Doe je dat niet, dan geef je mogelijk veel budget uit zonder resultaat. Epic Frame kan dit voor je doen. We koppelen creativiteit aan vakkennis. Zo maken we frisse videocontent die we je doeltreffend helpen in te zetten. Ons team maakt video's voor tal van grote spelers, op maat en effectief. Live action of animatie? Explainer of testimonial? Allesomvattend of net kort en gericht? Van een simpele video tot hele campagnes, reken op ons voor jouw videostrategie. Met onze analyses en ondersteuning maken we je campagne nog effectiever. Wil je een creatieve partner om het beste uit jouw marketingideeën te halen? Het Epic Team staat voor je klaar. Vul het contactformulier in en wij sturen een offerte op maat.